KFC patut cuba buat ni. KFC geprek. Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni aku nak makan burger Zinger daripada KFC. Hmm, setelah sekian lama tak makan. So, sebab dah tak tahu nak makan apa, kita makanlah burger Zinger. Okay, hari ni aku akan makan burger Zinger tapi aku akan buat lain sikit lah. Aku nak makan dengan sambal Geprek. Uhu, aku buat sendiri. Bau macam sedap tapi tak tahulah. Okay guys, sebelum korang sambung tengok video aku, aku nak share dengan korang shower scrub terbaru daripada Scarlet Whitening iaitu varian Charming, Freshy dan juga Jolly. Ada sebelum ni ada mini size ni yang comel kecil belakang aku ni. Sekarang dia, dia orang dah keluarkan yang full size punya macam yang biasa sebelum ni function shower scrub ni sama je macam yang varian lain. Seperti biasa untuk full satu set selain shower scrub kita ada body scrub yang kita akan gunakan dulu. Selepas tu kita gunakan shower scrub dan last kali kita akan gunakan lotion. Tapi kali ni aku nak share dengan korang yang shower scrub terbaru tiga ni je lah. Okay korang boleh nampak kan perbezaan warna dia ni, bau dia. Ha. Tapi function dia sama je lah untuk mengangkat sel-sel kulit mati, untuk memaksimalkan masa kita membersihkan tubuh, untuk membantu melembabkan kulit, bantu mencerahkan kulit. Aku akan tunjuk lah aku pakai ni sekejap lagi. Setiap biasa, produk-produk Scarlett ni telah berdaftar dengan BPOM iaitu Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan. Uh, produk ini juga disahkan halal dan tidak diuji ke atas haiwan. Selain itu tak ada mercury. Produk shower scrub scarlet yang baru ni dah mula launching pada 25 November yang lalu. Korang boleh dapatkan um, melalui WhatsApp, line diorang ataupun Shopee diorang. Okey nanti aku akan sharekan link dekat description macam biasalah. Harganya RM75,000 untuk setiap satu. Okey. Tanpa membuang masa, marilah kita cuba pakai. Okay, dah kita tengok tekstur dia macam mana satu persatu ni, okey. Ni warna purple. Macam biasalah, main uh, ingredient dalam shower scrub ni ada glutathione dengan vitamin E yang mana ejen yang membantu mencerahkan kulit. Wangi dia je yang berbeza aku rasa. Okey, aku akan tunjukkan tekstur satu persatu aku letak ya, atas tangan aku. ini yang charming. Wangi. Uh. Yang ini Freshy Warna kuning ni Yang last kali ni Jolie Oh, ah, okay, warna-warna orange tu nampak ada tiga-tiga beza. Aku dah letak tiga-tiga ni memang wangi. Scarlet punya produk memang semuanya wangi. So, aku rasa uh, aku ratakan je lah terus semua ni. Oh. Ini function banyak pula. Ini functionnya macam sabun lah. Yang ni kita boleh pakai tiap hari. Tiap kali mandi. Okay nak kesan yang maksima korang pakai sekali satu set dengan body scrub dengan lotion dia kesuk Okay, dia agak tak ni lah sebab aku letak buat banyak kan sekali. Hmm. Bercampur bau. Aku pergi bilas sekejap ya. Bilas ni, ha, lepas dah tu <tsk> nampaklah macam lembut sikit, bersih. Yang pentingnya wangi. Wangi dia memang tahan lama seharian. Okay, aku nak cium mana satu yang aku suka. Aku rasa aku suka yang charming, bau charming. Okay, dah boleh sambung tengok video. Jom. Apa-apa pun, marilah kita set up dulu ya. Kita letak dulu dekat fries tu sikit nak rasa macam mana. Close up the sambal. Wah, tajuk. Tengok biji-biji cili tu ya guys. Dia tepi guys. Dia jatuh guys. Macam mana ni guys? Dia tak beri kerjasama. Tak sikit je pedas. Okay, aku akan masukkan dalam ni. Ya, nanti ni. Confident. It's the key. Ah kelas kau ja. Zinger burger geprek. Sedap ke? Tacut. Okey dah dah tu. Banyak. Okey guys, ini dia. Geprek. Burger baru daripada KFC. KFC Zinger geprek. Kena scam semua orang. Okey, kita akan rasa dia punya fresh geprek dulu. Baca doa. Bismillah. Takutlah kat sini lagi banyak sambalnya. Hmm. First bite untuk korang. Bismillah. Sedap dan pedas guys. Hmm. Nak rasa guys? Sedap guys. Banyak sangat. Kali ni aku letak kacang gajus tu. Dia lagi sedap lah. Tapi pedas lagi lah dari yang sebelum ni. Okay, aku akan makan. Zingga burger geprek. Risau. Bismillah. Not bad. Pedas Sedap weh. Makan dengan sambal geprek. makan kentang set. Patutlah orang Indonesia suka makan. Hmm, sambal. Hmm. KFC patut cuba buat ni. KFC geprek. Last bite guys. Huh pedas. Minum jap. Hah, pedas. Okay guys. Ternyata memang sedap lah letak sambal geprek dalam burger KFC. Kalau makan ayam mestilah sedap. So KFC boleh dah fikir-fikirkan kalau nak buat menu baru tu something ni macam ni ke. Tiba. Okay, itu saja video aku untuk hari ni. Papun, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Oh, tu. Terima kasih pada yang sudah sudi subscribe selama ni. And see you guys di next video. Bye-bye.